нәрсе болды сенің <laughs> қызы нәрсе болды сенің білем осман мен аңладым білесің ба бұл кім кім асхаттың қатыны миңа нәрсе болғандыр шаярмай күлмей идем дүнияның матурлығын көрмәдім бәріне де қызық көрдің ме раниль ужас кинолары үшін міне деген актер аңламаймын руслан міне қара мәселен ул звонок киносында Юқ, ул яралашты шәп актер булыр еді міне кара. Ранил, нәрсә булды синдә? Түгел, юктан да төшә күңел. Нигә шулай икәнен мин білмей идем. Син минем янымда, бар дөнья күлі хәзер. Мин бүтін дөньяны нәрсә тәмле хәзер Тауларны күчерергә Мин инде Ранил, Ранил, күз алдыңа китер. Менә без пляжда диңгез буйлап йөгерәбез. Кояш, багамы. Әйе, кызык. Ләкин <laughs> бөтен картинаны менә бу велосипедист һәм теге лыжник бозалар. ранил нәрсә болды синде Бер нәрсә дә булмады. мен Күкләрдән йолдыз эзләп йөргәнмен Кадерне белмибез шул Югалтып карамыйча Кояшсыз кала яздым Мин аңламыйча Син минем янымда Бар дөнья көлә хәзер Мин бөтен дөньяны Кочарга қора ішіп ранилге бәхіт елмайған шундай талантлы қыз әйе мындай қыз білән балыққа барсаң бұрда оларға керек түгел әйе шул біздің шоуда қызлар екен шүтірлі. Яулый алмый йөрәкне Руслан, син белдеңме? Ранил бит ул Звезды на льду проектында катнашты. Бик шәп чыгыш булды бу. Ләкин Ранил ботинка белән бу, конечно, ананың ботинкасы. Сез Ананың аңламыйсыз, бу бит креатив. Үзең син креатив. Бу яңа, Ә яңа бу ботин- сулыш. Ботинка белән булда тора егет. Синнән башка бер кем дә кирәкми Күкләргә менеп була Син булсаң яннарымда Дөнья матур без икәү Бергә чагында Син минем янымда Бар дөнья көлә хәзер Мин бөтен дөньяны Кочарга әзер Син минем янымда Бар нәрсә тәмле хәзер Тауларны күчерергә Мин инде әзер Син минем янымда Янымда көрдің ол башлады мен аңладым ранил нуриев қырында бөтінісі жүрлі башлы. көз одығызға кетергіз. ранил нуриев һәм аның мәшісі барсик барсик молодец барсик ай ай ай ай Эйде жырла сен менің янымда сен менің янымда Эй. мяу сенің мінбәрге мяу сен менің янымдан бар нәрсе әмірі қазір тауларына көшерге мен енді әзір мяу сенің паласқа мен бүтін дүнияны қошарға әзір ал сенің сценарийға мяу сіздің шөпшартқа біраз мұнан керек қолымда шөпшартқа бермеймін мен саған рамиль юққа біз көзлік кидік қиын нешіктір білсең де сен нешік миңа қиын рамиль Агдеев, руслан харисов татар продакшн креатив заманча алып барушылар шалтыратығыз 250 101 8